ферромагнитти магниттөө процессин карап көрөлү экранда электромагнит ток булагы реостат жана ачкычтан турган монтаждалган электр схемасы Соленоид ферромагниттик өзөктү камтыйт Соленоидтик чынжырдагы токту көбөйтөбүз Соленоидту магнит талаасы көбөйөт тиешелүүлүгүнө жараша магнит талаасынын индукциясы ферромагниттер көбөйөт B'nin B0'dan göz karanlılığının графигин түзөбүз ферромагниттер магнит талаасынын индукциясы тышкы магнит талаасынын индукциясынан көп эсе чоң солиноиддин магнит талаасынын андан ары жогорулашы менен домендер уламдан улам иретке келип а чекитинде дээрлик баардык домендер магниттик индукция сызыгы боюнча тезилип магнит талаасынын индукциясынын андан ары өсүшү феромагниттик пайда болот талаа каныккандыкка жетет соленоидтин магнит талаасын азайтабыз ток күчү нөлгө жеткенде домендер жарым жартылай иреттелет бул калдык магнетизм туруктуу магниттердин бар экенин аныктайт өзөктү магнитсиздандыруу үчүн биз токтун күчүнүн багытын өзгөртөбүз демек тышкы магнит талаасынын индукциясынын багыты да өзгөрөт д чекитинде ферромагнит магнитсизденет токтун күчүнүн дагы жогорулашы кайрадан ферромагниттин магниттелүүсүн шарттайт мында ферромагниттин магнит индукциясынын вектору селиноиддик токтун талаасынын индукциясы сыяктуу багытталат д чекитинде магниттөө карама каршы багытта каныккандыкка жетет токтун күчүнүн азайышы өзөктүн магниттелүүсүнүн төмөндөшүнө алып келет биз токтун багытын өзгөртөбүз магниттештирүү азаят жана F чекитинде өзөк магнитсизденет тышкы магнит талаасынын андан ары жогорулашы кайрадан өзөктүн магниттелишине алып келет жана биз кайрадан а чекитине келебиз ACDF ц сызыгы гистерезис циклы деп аталат сырткы магнит талаасынын индукциясынын өзгөрүү багытына жараша ири сызыктардын дал келбей калуу кубулушу гистерезис деп аталат